السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ازيكم عاملين ايه يا رب دايما تكونوا بخير يلا نبدا الفيديو كده بالصلاه على النبي بس اهم حاجه قبل ما نبدا الفيديو يا ريت تشتركوا في القناه لو مش مشتركين ولو مش عاملين لايك تدوسوا لايك لو عايزه لايكات كتير عشان اللايكات دي هي اللي بترفع لي الفيديو لو سمحت مش تخسر حاجه يعني لما تحطوا لايك مش تخسر اي حاجه والله هترفعوا لي الفيديو ولو اي حد تاني ما شافوش كله هيشوفوه لو سمحتوا الدوسه دي بتعمل اي حاجه لو سمحت نبدا بقى الفيديو ده روتين يعني كده على الميت انتوا كلكم عارفين طبعا ان الجو حر حر جدا واكتر حد بيحس بالحر الادوار العاليه فالجو نار وكل شوية لازم الأرض تتمسح ده لو كل شوية عايزة ألقط جرد المية وأسيبها كده أنا طبعا هنا مسحت الأرض وسيبها وسبتها نشفت بعد كده حطيت الحافظة فرشتها بعد ما نشفت بعد كده رجعت كل حاجة زي ما كانت كده كنت خلصت الجنب ده كان ناقص لي بقى الجنب التاني النهارده بقى كنت بنضف بقى الناحيه التانية وكنستها كده كلها وبرضك نفس النظام هعمله زي الناحيه التانية برضو كده بقى كنستها كلها مخليش حاجه في الارض انت عارفه لو كل حد عنده عيال الدنيا بتبقى عامله ازاي مسكتها كلها كده بالشرشبه ولمعتها وكده بقى لمعتها كلها مسحت اسيبها تنشف واحط السجاده لو وصلتوا لغايه هنا اهو ما تنسوش اللايك وانتظروني في فيديوهات تانية كتير كتيرة جدا بس يا ريت تتفاعلوا مع القناة لو سمحت ودي بقى نهاية الفيديو أشوفكم على خير مع ألف سلامة